Kraków, róg ulicy Basztowej Długiej sfilmowany 30 kwietnia 2014 roku majówka idę z małżonką w kierunku rynku prawdopodobnie gdzieś tam i jeszcze raz widoczek róg Długiej i Basztowej w Krakowie a to nowe nabytki z Krakowa